On voit un petit peu qu'il y a encore la, la qui est colorée qui est encore là. On, peut piquer en, en intra-osseux.

Continuez. J'ai faire un arrêt, sur un arrêt toxique dans les étages. Oui, d'accord. Continuez pendant une minute et 30 secondes. D'accord. Là, elle, elle, a repris l'activité. Ouais, elle a repris l'activité. Euh, d'accord.